ये जो पीठ पीछे मेरे कुत्ते भौंकते हैं ना इन्हें बस एक बात समझानी है बेटे सुनो कभी रास्ते में ना मिल मत जाना वरना ऐसा रहपटा मारूंगा ना घर वाले पहचानने से मना कर देंगे